الو الو شو اسمك؟ حسن منعم حسن منعم قديش عمرك يا حسن؟ سنتين سنتين انت من اي ضيعة من لبنان يا حسن؟ صحمر ضيعة صحمر وشو اسمه البابا؟ اسمه بابا علي علي والماما؟ مريومة اليوم بدك تقلي كل العواصم اللي حافظهم انت حافظ كل العواصم العربية برافو حبيبي شو عاصمة لبنان؟ بيروت بيروت شو عاصمة مصر؟ مصر القاهرة القاهرة شو عاصمة الأردن؟ عمان طلع فيي بالكاميرا وقول لي شو عاصمة الأردن؟ أردن عمان علي صوتك عمان عمان شو عاصمة سوريا؟ دمشق شو عاصمة اليمن صنعاء علي صوتك صنعاء شو عاصمة ليبيا طرابلس شو عاصمة السودان خرطوم شو عاصمة المغرب شو عاصمة تونس شو عاصمة الكويت شو عاصمة الجزائر شو عاصمة الإمارات؟ أبو ظبي أبو ظبي شو عاصمة البحرين؟ بحرين منامة شو عاصمة قطر؟ قطر دوحة دوحة شو عاصمة سلطنة عمان؟ عمان مسقط مسقط شو عاصمة موريتانيا؟ نعم نواكشوت نواكشوط شو عاصمة الصومال؟ مقديشو شو عاصمة آه، فلسطين؟ القدس شو عاصمة جيبوتي شو عاصمة آه، جزر القمر طلع فيي شو عاصمة جزر القمر موروني شو عاصمة السعودية السعودية ري علي صوتك رياض طب شو عاصمة آه، كندا طلع فيي كندا اوتاوا شو عاصمة آه ايران طهران شو عاصمة فنزويلا كاراكاس طب وشو عاصمة اسرائيل ما فيش اسرائيل ايه فلسطين برافو حبيبي يلا الا باي باي للكاميرا باي.